Раннее утро. Начало штурма Джобара. О том, что его освобождение не будет легкой задачей, ясно было заранее. А это здание мы уже видели изнутри. Здесь свои. Для того, чтобы происходящее было понятнее, вернемся на два дня назад. Рекогностировка на переднем крае в непосредственной близости от противника. Командиры уточняют действия экипажей и взаимодействующих подразделений на местности. Так, чтобы все участники предстоящего боя досконально знали обстановку не только по карте, а и в реальности. А Там, где невозможно показать объект, тут же сооружается уточняющий макет местности. Расположение известных огневых точек противника снаружи его опорного пункта и в глубине, направление движения и огневых ударов своих войск – все это необходимо знать в подробностях. Подводятся итоги с окончательной конкретизацией задач. В результате каждый из участников операции понимает общий замысел боя – и действия его соседей. Это позволяет исключить во время боя любые недоразумения и чувствовать рядом плечо товарища, даже не видя его. Продолжилась рекогностировка на той стороне. По захваченному у боевиков тоннелю группа выдвигается почти в расположение террористов. В здание являющаяся авангардом среди вражеских укреплений. Здесь на расстоянии 20 метров от позиции террористов, особенно хорошо понимается вся сложность предстоящей задачи. Э, Скорбным напоминанием об укрепленности Джобара являются два сгоревших танка, стоящих здесь более полугода, с первой попытки освобождения района. За все это время так и не появилась возможность вывести их – так как дорога находится под пристальным наблюдением противотанковых расчетов боевиков. Танкам и пехоте предстоит перейти именно эту коварную дорогу. Опасно, тяжело, но очищать район от бандитов нужно. Сложность наступления на Джобар состоит как в том, что в нем, выгнав жителей, обосновались элитные, хорошо подготовленные и вооруженные подразделения Аль-Каиды, так и в особенностях его застройки. Джобар – это большое скопление разновысотных зданий, что затрудняет применение авиации и артиллерии. Во многие потенциальные цели можно попасть, лишь стреляя с дистанции 10-20 метров. Дополнительная сложность. Очень узкие улочки, затрудняющие использование бронетехники. В таких условиях ясно, что освобождение от Джобара будет долгой кропотливой работой, с ожесточенной борьбой за каждое здание. Большинство домов превращено террористами в укрепления, и выяснить, есть ли в них враги, а также их численность и вооружение, можно будет лишь во время боя. Артиллерия и авиация, если и смогут помочь, то лишь на начальном этапе операции. Первыми серьезными пунктами обороны бандитов являются здание профсоюза учителей, называемое в народе учительской башней, и большой комплекс зданий колледжа информационных технологий, возле которого также стоят подбитые ранее БМП. Учительская башня – массивное высотное здание – позволяющая контролировать прилегающую местность. Очень прочная конструкция не позволяет добиться значительных результатов ударами с воздуха и издалека. Во время арт-ударов боевики спускаются на нижние этажи, прикрытые соседними домами, и после вновь возобновляют обстрел соседних районов и наблюдение за местностью. Thank you. Джобера начинаются. Танки выходят на огневые позиции. По узким, извилистым улочкам каждый из них движется на указанное ему место. Артиллерия, авиация и танки начинают подготовку к атаке. Сделав выстрел, танк сразу уходит с линии огня. меняет свою позицию Шилка. Удары наносятся не только по переднему краю, но и в глубину обороны противника. Огонь танков и артиллерия постоянно корректируется с наблюдательных пунктов. На каждую вновь обнаруженную цель Немедленно наводится орудие. você. Подготовка подходит к концу. Участвовавшие в ней танки уходят на загрузку боеприпасов. И сразу же другие ринулись в разведку боем, выявляя неуничтоженные огневые точки террористов и добивая их. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.